Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto del Livre Si tratta del contorno occhi Hydra Vegetal gel fresco antiborse. È un 15 ml, io l'ho completamente finito e ho segnato il prezzo che è di 9,95 a prezzo pieno ma è scontabile quindi io lo prendo sempre con gli sconti almeno del 40% allora questo prodotto dice di essere eh, un prodotto anti borse ed effettivamente è fresco, è proprio un gel fresco che comunque vedete che io ho proprio finito quindi da qualche parte c'è lo swatch comunque sia è bello fresco, ha una texture in gel che si picchietta bene, assorbe molto velocemente, va benissimo anche come base trucco. Io lo applico mattina e sera, la sera perché ne metto un pochino di più e va a idratare bene il contorno occhi. Attenzione, è un prodotto idratante, quindi non fa anti rughe, anti età, anti segni, idratante che in estate mi va benissimo. Mentre alla mattina ne applico un pochino meno, però massaggio a picchietto si assorbe immediatamente e lo posso usare anche dopo ci metto sopra il trucco tranquillamente quindi mi è piaciuto oltretutto essendo un gel e eh, se lo metto in frigo fa anche un effetto fresco quindi alla mattina decongestiona soprattutto le borse mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto e sicuramente io dico che per il periodo estivo lo riprendo perché adesso non so se ha qualche indicazione, oltre al fatto che e ehm, su Cotonocchi non me lo irritano, la rossa non tende a, a, farlo tirare, quindi lo idrata bene e poi ha questo effetto fresco. Si dice di essere un Cotonocchi rivitalizzante e antiborse, quindi fa quello che promette. Io sicuramente per l'estate questo qua ve lo consiglio, oppure se non avete particolari esigenze dei cottonocchi, se lo volete idratante e, e per le borse è perfetto se no durante il resto dell'anno se volete un antirughe, antisegni d'età, un palotto un pochino più corposo, ma con il caldo è perfetto, l'ho già detto che è perfetto, quindi io questo qui sicuramente ve lo consiglio e straconsiglio perché è davvero molto valido.